Ну, дорогие мои, привет-привет. Я нахожусь сейчас в Крэмсе. Сейчас я хочу вам <laughs> закончить эту историю, знакомиться с этим маленьким Францем. Но ну, то, что, ну, чтобы не, сидеть не смотреть на вас <laughs> да, до бесконечности, я погуляю с вами по этому городу, покажу э, красивые места, как я думаю, ну и заодно расскажу. Ну, дорогие мои, иду я по моей центральной улице города Крымса и хочу вам вот что рассказать. Э, я села в машину к этому Францию, и мы поехали. Мы приехали в одно место, я сначала даже не поняла, в чем дело. Оказывается, это место, где можно покушать. Когда мы зашли туда, конечно, у меня немножко был шок. Там сидели одни пенсионеры. И я подумала, что, наверное, там все... Он сам с дома перестарел. Но на него как-то никто не реагировал, и мы там долго не задержались и ушли. Он почувствовал, что мне там не нравится. И мы уехали в город, поехали в город Заруи. Это такой <laughs> бывший французский городишко на границе с Францией. Очень красивый, очень ухоженный. И там он пригласил меня в итальянское кафе, мороженое, айс-кафе. Когда я, э, ну мы там сели, зашли, заказали, ну и он э, все время в руках, он держал какую-то такую тетрадочку, знаете, э, какой-то в школе такие, знаете, тоненькие тетрадочки, чтобы писать. Но это оказалось не тетрадка, а это оказалась такая маленькая прошивка, книжечка. И он тогда обратился ко мне с таким странным вопросом. А ты, говорит, знаешь математику? Я, говорит, очень люблю решать разные примеры. И открыл эту тетрадочку. У него была ручка с собой и листочек. Это было приготовлено заранее. И показал мне одно там э, уравнение алгебраическое в начале книжечки, такое простое и попросил, чтобы я решила это. Ну, знаете, <laughs> я не стала спорить, решила ему это уравнение. После чего он э, перевернул эту, всю, ну, все странички, на последней страничке более сложная, дал мне опять это <laughs> решить. Но ну, я ему решила это. Ему это очень понравилось, он пришел в восторг. И тогда он решил дальше мне что-то там давать. Я уже это <laughs> безумие остановила. Ну, э, мы посидели, покушали, поехали домой. И по дороге он мне рассказал, что он был один раз в жизни женат. Его сыну 50 лет, но он с ним практически не имеет никаких отношений. Ну, один раз он попробовал и понял, что эта семейная жизнь не для него. Вы знаете, он такой доброжелательный, так честно говорил, на него даже обижаться нельзя было, потому что он уже был просто старенький человек, которому, наверное, просто не хватало общения. И э, когда мы ехали, он пригласил мне, меня к себе домой, показать, как он живет. Мы заехали, это было недалеко от моей дочери. Э, это домик был очень хороший, ухоженный. Внутри мебель была, наверное, ровесница с ним, но все было чисто и очень хорошо. Ну, э, после этого он отвез меня домой, и мы договорились, что он там позвонит, объявится, и он мне хочет кое-что показать. Э, после этого Э, на следующий день он неожиданно позвонил и пригласил к себе вечером на кофе. Ну, я поехала тоже, мы там посидели, немножко пообщались, он какие-то вопросы задавал. Знаете, вот это уже подходило к окончанию, это трехмесячное мое пребывание в Германии, и я уже немножечко научилась говорить и понимать гораздо лучше, так как я и до этого <laughs> как бы пыталась учить. Ну и он меня отвез домой, и мы договорились, что он позвонит, и мы где-то поедем. Э, через день он позвонил и сказал, что он приедет там через пару часов, э, чтобы я как бы ждала его уже. Ну, приехал он, э, и я села в машину, а с ним вместе был Его звали Йосиф он еще сказал, Иосиф Виссарионович Сталин, меня зовут точно как он, такой, с юмором. Мужчина, он был немножко покрепче, наверное, на пару лет моложе. И он сказал, сейчас мы поедем в одно прекрасное место. Ну, он не обманул. Мы приехали в Люксембург, мы приехали в Люксембург, в казино. И там по этим дням, это была пятница или суббота или воскресенье, я уже не помню, были танцы. Всем, кому далеко-далеко там, мы э, зашли в это здание, я вам хочу честно сказать, <laughs> это было что-то с чем-то. Это такая красота. Вот эти вот все э, какие-то металлические части, они были сделаны из меди. Причем они были так начищены. Оно все блестело. Это был такой шик, вы себе представить не можете, честно. Я когда это все увидела, просто обезумела. Это для меня было новое. Ну, как говорится, э, мы сели, заказали что-то выпить, не алкогольное. Мы там пробыли некоторое время, началась музыка. Девочка, я до сих пор помню, она такая симпатичная, высокая, и ноги у нее, как сейчас говорят, росли от ушей. Мы начали танцевать. Сначала этот Йосип меня пригласил, потом э, Франц. Но ну, было очень-очень весело. И мы перешли вниз, потому что начало очень много людей прибывать. И мы поняли, что мы сделали ошибку, что мы наверху, потому что ходить каждый раз вниз было не очень интересно. И когда мы спустились вниз, вы знаете, <laughs> я краем глаза увидела того люксембургца, которым я познакомилась. Это этот скандал, который был у него во дворе. Я, конечно, не придала никакого, ну, не показала, что я его ну, как бы узнала или увидела, сейчас пойдем сюда, в этот проулочек. И мы спокойно сели, начали танцевать, но вы знаете, я спиною почувствовала такой какой-то взгляд тяжелый на мне. И когда я повернула голову, я увидела этого люксембургца, он стоял, смотрел. И рядом с ним была эта женщина, которая устроила скандал. И вот этот маленький э, Франц, он тоже заметил этот взгляд. И ему захотелось выяснить с ним отношения. Вы знаете, такого поворота я, конечно, не ожидала. Он подошел к нему, они начали говорить. Понять я ничего не могла. Я так перепугалась, честно говоря, что решила эм, выйти и пойти в туалет. Мне туалет захотелось. Я зашла в этот туалет, а там еще красивее было, чем в зале. Привела себе порядочек и вышла. Что там происходило, я не знала, и мне уже было настолько все равно, потому что я уже хотела просто оттуда уехать. Ну, э, когда я вышла с этого туалета и пошла э, в поиски своих сопровождающих, то вы знаете, я, ко мне подошел мужчина, и он заговорил со мною на русском языке. Он сказал, что он с Румынии, что он здесь живет почти 20 лет, что он вдовец. И что я, и спросил меня, что я делаю с этими старцами. <laughs> Вы знаете, мне, конечно, очень неприятно стало, потому что это все выглядело ненормально. Тот скандал, который был в зале, я по всему поняла, что он его видел и слышал. Я <laughs> вышла с этого <laughs> туалета и прекрасно понимаю, что я знакомилась с тем люксембургцем. Сейчас приехала с этими двумя пожилыми мужчинами. И все это не очень хорошо показывает мою сторону, если так по-простому сказать. Но, знаете, думать об этом я уже просто не хотела простой причине, что мне надо было оттуда уехать. И сейчас забивать себе голову всем этим, это была самая большая ошибка с моей стороны. И он, этот мужчина, захотел взять мой номер телефона. Я, конечно, категорически отказалась и пошла от него. Я подошла к этим <laughs> своим сопровождающим. И они сказали мне спокойно так, этот... Э, Юсиф сказал, мы сейчас поедем в другое место, город Шенген, это все в Люксембурге. Там, говорит, настоящие танцы, там, говорит, много немцев приезжают, э, французов, говорит, люксембургцев, и там, говорит, нам будет гораздо лучше, чем здесь. Я очень обрадовалась, что мы оттуда ушли. Я не могла даже спросить, у меня же нет, не было такого языка, чтобы спросить, а что там говорили, ну, расспросить хотя бы. Мы уехали, приехали мы в это новые локальные эти танцы. И <laughs> не буду укривить душой, я когда попала туда, <laughs> мне так там понравилось. Там было так просто, там не было этого золота, блеска. Там были обыкновенные люди нормальные. И там я себя чувствовала, знаете, как вот, как будто я дома. Вот честно говорю, мне так хорошо там стало. И я после этого, ну, мы зашли там, заказали себе пиво, начали танцевать. И вот этот э, Йосиф, вы знаете, он раскрылся совсем с другой стороны. Он оказался очень приятным таким человеком, собеседником. Он был здесь уже миллион раз, он знал почти всех людей, которые там. Он начал <laughs> мне рассказывать разные сплетни, показал там одну пару, мужчина такой высокий, интересный, и женщина такая красивая с ним была. Он сказал, ему 86 лет, ну так примерно, а ей 56 лет они уже любовники 30 лет. Потом показал мне другую пару, потом показал мне какого-то немца, он говорит, работает на почте, а любовница его там с Франции, они здесь встречаются. В общем, я узнала много сплетен, которые там в этой, ну, среде были. Ну и после этого мы потанцевали, поехали домой. Когда мы ехали домой, то вот этот маленький Франц, он как бы засыпал за рулем. И вот этот Юзеф предложил ему, чтобы он сел за руль, но тот категорически отказался. Ну, что ж ты поделаешь, мы так вот э, э доехали домой, высадили вот этого Юсефа по дороге, где он там живет, и меня, а он поехал домой. И мы договорились, что мы встретимся, и вот этот Юсеф, он так хотел приехать в Украину, и хотел, чтобы я с ними там встретилась, чтобы им как бы там, ну, немножко было спокойнее, потому что как бы человек, они, ну, такое доверие, наверное, ко мне, что я смогла бы как-то что-то сгладить, если что-то произойдет. Они были не наивные люди, прекрасно понимали, что поездка в Украину не такая безопасная. Но им было интересно. Ну, э, как говорится, мы договорились на этой ноте, и мы расстались. Вы знаете, через э, день или через два мне никто не позвонил. Прошло еще, ну, три дня, я долго не ждала. И вы знаете, как-то мне так неприятно стало, думаю, а что же такое произошло? Я решила позвонить этому маленькому Францу и спросить, а где же вы пропали? Но ну, знаете, мне никто не ответил, трубку не поднял. Я не буду долго рассказывать э, всех этих историй, которые там развернулись рядом. Я просто хочу сказать, что этот мужчина, он умер после того, как мы приехали домой, вот это он когда ехал, ему, видать, было плохо, и он немножко как бы засыпал. Так вот, он умер. Ну, что ты можешь поделать? Того Иосифа я ни телефона не знала, ни он мой, моих данных не знал. И вот эта история так вот закончилась. Я хочу сказать, это было самое приятное воспоминание за эти три месяца. Потому что <laughs> эти два совершенно пожилых, которые годились мне не то что в отце а в дедушки, <laughs> они были на 40 с лишним лет меня старше, но они были такие приятные, знаете, и с ними было легко и просто. Ну, как говорится, мое время подходило уезжать, и уже самый последний момент, самый последний, за два или за три дня мне позвонила Регина, и сказала, что она хочет меня познакомить с одним мужчиной, который живет практически рядом возле моей дочери. Вы знаете, это обстоятельство, конечно, сыграло роковую роль. Я сначала не хотела, но она мне <laughs> такое сказала, ведь, понимаешь, я даже с него денег не взяла. Ну, я подумала, да ладно, уже тут осталось два дня, уже ничего не может произойти ни плохого, ни хорошего. Ехать я уже нигде ни с кем не собираюсь. Ну, пускай этот мужчина придет он пришел, этот мужчина, он небольшого роста, его звали, или зовут даже сейчас Герд. Хочу сразу сказать, с этим мужчиной у меня ничего не получилось. Но тоже была такая история с последствиями. Я вам расскажу в следующем э, видео и начну рассказывать, как же я познакомилась со своим мужем и мои выводы по поводу того, насколько реально и нужно ли этим заниматься. Скажу сразу, это реально и этим нужно заниматься, если вы хотите изменить свою жизнь.